Բարև ձեզ։ Ուրեմն բացի նրանից, որ Node.js-ը մեզ մոդյուլներ է տալիս, որպեսզի մենք շփվենք ֆայլ համակարգի հետ, file system-ի հետ, հա fs մոդյուլը, եւ path մոդյուլը, որ հնարավորություն է տալիս path-երի հետ աշխատել, նա տալիս է մեզ եւս մի շատ կարեւոր մոդյուլ, որը կոչվում է http։ http մոդյուլը մեզ տալիս է հնարավորություն ստեղծել server, http server HTTP server դա որն է։ Դե server նշանակում է մատուցող։ Okay, ուրեմն այսինքն մենք կարող ենք ստեղծենք ինչ որ մատուցող ծրագիր։ Բայց ինչ է նա մատուցում, ինչի համար է նա։ Դե նա HTTP է մատուցում։ Իսկ HTTP-ն ինչ է։ HTTP-ն բացվում է Hypertext Transfer Protocol։ Իսկ ինչ է ինքը կոնկրետ։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ ինտերնետը բաղկացած է տարբեր համակարգիչներից, որոնք որ ամեն մեկը ունի ինչ որ հասցե, հա որը կոչվում է հիմնականում IP հասցե, հա, Internet Protocol հասցե, որը հիմնականում բաղկացած է տարբեր թվերով, չէ՞։ Լավ, ու մենք նաև գիտենք, որ ուրեմն մի համբյուտերը կարող է ուղարկել փաթեթ դեպի ուրիշ համբյուտեր, եթե ինքը գիտի իր հասցեն, հա, ինքը փաթեթավոր ինքը այդ փաթեթը ստեղծում է եւ ուղարկում է ինտերնետի միջոցով դեպի ինչ-որ համբյուտերին, որը ուղարկում է հաջորդ համբյուտերին, որը ուղարկում է հաջորդ, ու տես ցանցով գնում գնում գնում եւ վերջում հասնում է իր տեղը, Այդ ամենը գիտենք, այդ ամենը պարզ է, բայց հարց. ինչ է այդ փաթեթի մեջ, ինչպես է նա դասավորված, հա? Ինչ հիմնական օրենքներ կան, թե ոնց նա պետք է ստեղծվի, հա? Այդ օրենքները որոշվում է HTTP կողմից, okay, այսինքն HTTP protocol-ը դա օրենք է, դա արձանագրություն է, այդ նոր խոսք եմ սովորել, արձանագրություն, արձանագրուց արձանագրություն արձանագրություն է պրոտոկոլ է որը որոշում է ուրեմն այդ փաթեթի ներքին ստրուկտուրան okay այդքանը հասկացանք այսինքն մենք ինչ կարող ենք անենք կարող ենք http module-ով ստեղծել մատուցող web-ի համար կարճ ասած Okay, դե եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է իրեն օգտագործել։ Ուրեմն նախ եւ առաջ պետք է import անել այդ module-ը, հենց որ import uh, http from http։ Դանից հեշտ բան։ Ուրեմն http-ին uh, կցած է մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է create server։ Այսպես։ Հիմա իրականում այդ create server-ին մենք կարող ենք այսպես հանենք։ create server եւ ամիջապես կանչենք։ Այսպես։ Create server նշանակում է ստեղծիր մատուցող create server-ը իր մեջ ընդունում է ուրեմն մի հատ ֆունկցիա։ Ոնց որ եկեք ստեղծենք այդ ֆունկցիային։ Այդ ֆունկցիան կընդունի request եւ response։ Հեսա է կբացատրեմ այդ ինչ է։ Okay, սա կստեղծի մեզ համար մի հատ server։ Հիմա մենք ուզում ենք, որ այդ սերվերը ուշադրություն դարձնի կոնկրետ ինչ-որ պորտի վրա, որպեսզի երբ որ խնդրանքները գան մեր համակարգին այդ պորտի հղված, ուրեմն մեր համակարգը կուղարկի այդ խնդրանքը դեպի այս ծրագիրը, հա։ Դենց որ մենք անենք server.listen, այսինքն ուշադրություն դարձրու հետևյալ port-ին 3001 օրինակ, հա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ մենք ստեղծեցինք մի հատ մատուցող, Եվ ստեղ ոնց որ իրան կարճացած խոդի գցեցինք, հա, այսինքն աշխատացրեցինք եւ ասացինք խնդրում եմ աշխատի եւ ուշադրություն դարձրու 3001 պորտին, Okay, լավ, իսկ այս rec ու res-ը ինչ է, request response։ Request-ի մեջ կլինի ինֆորմացիան, որը եկել է մեզ որպես խնդրանք, իսկ response, երկուսն է object են իմջալոց, իսկ response-ը դա object է, որը, որին կցած են տարբեր ֆունկցիաներ, որի միջոցով մենք կարող ենք ուղարկենք պատասխանը։ Հմ Հիմա եկեք տեսնենք մի կոնկրետ օրինակ։ Եկեք նենց անենք, որ մեր մատուցող, ուրեմն server-ը միշտ վերադարձնի տեքստ, որը որը ասում է hello Armenia, հա, օրինակ։ Ինչպես դա կարող ենք անենք։ Դե կարող ենք այսպես մի բան անենք rest.end եւ ուղարկենք text hello Armenia։ Հիմա հերիք չի, որ մենք ուղարկում ենք content-ը հետ, content-ը այս բaragայում այս տեքստն է։ Մենք նաև պետք է մի քիչ հավելյալ ինֆորմացիա ուղարկենք կոնտենտի մասին, ինչ տիպի կոնտենտ ենք ուղարկում եւ ստատուսը այս կոնտենտի ինչ է այս կոնտենտը նշանակում, որ ամեն ինչ օքեյ էր ու իրոք մենք մատուցեցինք այդ ինֆորմացիան, թե ինչ որ խնդիր առաջացավ եւ կոնտենտը նկարագրում է խնդիրը, թե ինչ է կատարվում։ Դենց որ մենք կանենք rest.write head ստեղ կուղարկենք մի հատ կոդ 200, որը ստատուս կոդ է, որ նշանակում է, որ ամեն ինչ okay է, 200 նշանակում ամեն ինչ լավ է, եւ մի հատ object, որի մեջ կդնենք ուրեմն content type եւ իր արժեքը կդնենք text plain։ Այսինքն, ինչ է սա ամեն ինչը նշանակում։ Դե այս մասը կարծում եմ բարձր է, content type, այսինքն content-ի տիպը, սովորական մաքուր տեքստ է, այսինքն եթե ինքը JSON լիներ, կլիներ ուրիշ, հա? Այսինքն սա ընդհանրապես նկարագրում է, թե ինչ տիպի ինֆորմացիա է կոնտենտի մեջ։ Սա նշանակում է իրավիճակը մեր ուրեմն փաթեթի։ Այս իրավ այս կոդերը մենք կարող ենք գտնենք այսպես, ուրեմն Google-ում եթե ես search տակ http status codes list of http status codes օրինակ Ահա, ստեղ երկար բարակը տեսնեք, ինչպես տեսնում եք 200 նշանակումա OK, այսինքն ամեն ինչ լավ էր, դուք ենթադրում եմ տեսած կլինեք ինչ-որ մի պա, այ այս մեկը, այ այս մեկը, 404, 404 նշանակումա են ինվորմացյան, որը փորձում էին ուզել մատուցողից, գոյություն չունի, այդ ժամանակ ուղարկեինք 404 և երևի end-ի մեջ կարող ենք գրենք ինչ-որ տեքստ, հա, որտեղ որ բացատրում ենք ինչ է խնդիրը, որ այն ինֆորմացիան, որ դուք ման եք գալիս, իրականում գոյություն չունի, ինչ որ տենց մի բան։ Okay, եկեք փորձենք աշխատացնել այս server-ը, տեսնենք իրոք աշխատում է նա, թե չէ, հենց որ node index.js եւ ահա խնդրեմ մեր server-ը աշխատում է։ Հիմա եկեք տեստավորենք իրեն, հենց որ եկեք բացենք browser-ը։ Եվ ուրեմն քանի որ այս server-ը աշխատում է իմ կոմպյուտերի վրա, նա հասանելի է localhost հասցեով։ Եվ այս port-ն է պետք մեզ, չէ, 3001։ Հենց որ մենք ստեղ կգրենք localhost 3001 ուղարկեցինք եւ ստացանք Hello Armenia, որը browser-ը երբ որ ստացավ, տեսավ որ սովորական տեքստ է եւ ասաց՝ «Հոբ, ես գիտեմ սովորական տեքստը ոնց նկարեմ» եւ ահա խնդրեմ նա նկարեց էկրանի վրա։ Հիմա եկեք network tab-ը բացենք եւ refresh տանք մի րոպե։ Ահա, խնդրեմ, սա խնդրանքն է, որը գնաց դեպի դուրս։ Ուրեմն ինչպես տեսնում եք գնաց https հասցեով, հա, մեր խնդրանքը եւ հետ ստացավ 200 կոդ, որ նշանակում է ամեն ինչ լավ էր իսկ ինֆորմացիան, որ նա ստացավ, response-ը, դա հեսա, այս տեքստն է, hello Armenia։ Okay, իսկ ինչպես կարող ենք JSON հետ ուղարկենք, հա, data, ինֆորմացիա։ Դե այդ ժամանակ content type-ը կլիներ application JSON application եւ ստեղ մենք ուղարկենք JSON, հենց որ կանենք json.rangify եւ ինչ որ object, որի մեջ թողնի, չգիտեմ, name Joe, այն հա, ինչ որ sense մի բան։ Հիմա, որպեսզի այս կոդը աշխատի, մենք պետք է նախորդ server-ին stop տանք, server-ը stop տալու համար ես պահեցի control եւ սեղմեցի C, control C, դա stop է տալիս, հա, server-ին։ Եվ նոր ստեղծած server-ին աշխատացնենք։ Հա հիմա, եթե ստեղ refresh տանք, մենք կստանանք name.jo եւ եթե սա բացենք, ինչպես տեսնում եք, ինֆորմացիան այս JSON-ն է, որ եկավ եւ header-ի մեջ response headers-ի մեջ մենք կարող ենք տեսնենք, որ content type-ը application JSON է։ Այսինքն մենք գիտենք, որ ստացանք JSON 200 էր, ամեն ինչ OK էր։ Ահա, խնդրեմ, մենք ստացանք պատասխանը։ Okay։ Լավ, մենք կարող ենք ուղարկենք text ու կարող ենք ուղարկենք JSON, բայց խնդիրը ինչում է, որ մենք ինչ էլ ուղարկենք ստեղ, ասենք, չգիտեմ, ինչ ինչ էլ ուղարկենք։ Մենք միշտ նույն բանն ենք ստանալու, որը մի տեսակ անհետաքրքիր server է ստացվում, չէ՞ ասենք պատկերացնում եք, չգիտեմ, ինչ որ կայք, որը միշտ նույն բանն է վերադարձնում ու ոչ էլ այդքան հետաքրքիր բան։ Նենց որ արժի օրինակ նենց անել, որ նայած այստեղ ինչ են ուղարկում այս պորտից հետո, ըստ դրան որոշվի, թե մենք ինչ ենք ուղարկում։ Եթե ոչ մի բան չի ուղարկում ու լինի ինչ որ default արժեք, բայց եթե ինչ որ բան ստեղ գրվի, օրինակ ես իմ ինչ, Լավ կլիներ, որ մեզ գար ինչ-որ կոնտենտ, որը եսի ինչի հետ կապ ուներ, ինչ-որ տասվի բան։ Ինչպես դա կարող ենք անենք։ Դե կարող ենք անենք օրինակ sense մի բան։ Մենք կարող ենք ասենք, եթե rec.url-ը հավասար է /hello, այդ ժամանակ մենք հետ կուղարկենք sense մի բան, մի րոպե։ Եկեք սա բոմբ Ահա, այ այս դեպքում, այն դեպքում, որ լինի /hello, մենք ուղարկենք content type plain text plain ու մենք ուղարկենք սովորական տեքստ, որը կթող լինի hello։ <laughs> Իսկ հակառակ դեպքում եկեք ուղարկենք տեքստ, որը կլինի goodbye։ Ինչու՞ չէ։ Bye, օրինակ։ Հիմա նորից stop ենք տալիս server-ը, նորից աշխատացնում ենք server-ը եւ հիմա եթե ես ուրեմն սա ուղակի refresh տամ, ինքը կասի buy, չէ՞, բայց եթե ստեղ լիներ /hello, ինքը կտա hello։ Տեսնում եք։ Հեսա մի քիչ ավելի մոտիկացնեմ, որ pass լինի։ Հիմա տվեց hello, եթե ուրիշ բան գրենք, ինչ որ կանկաբան, կտա goodbye կամ bye, բայց եթե գրենք hello, ինքը մեզ կվերադառնի hello։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ինչ հայեցենք, մենք դրեցինք եթե օրենք, եթե այն հասցեն URL-ը, որը գրվում է port-ից հետո, այն content-ը, այն ինֆորմացիան, այն path-ը, այսպես ասած, որը գրվում է URL-ից հետո լինի /hello, այդ ժամանակ մենք կվերադասենք սա, հակառակ դեպքում մենք վերադասնենք նա։ Այս ինչ որ անում ենք ստեղ կոչվում է routing Okay։ Routing նշանակում է ըստ ինֆորմացիայի մենք որոշում ենք կամ այս ինֆորմացիան ուղարկել, կամ այս ինֆորմացիան ուղարկել, սա անել, թե նա անել, հա։ Որը շատ կարևոր է server-ում։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ server-ները կարող են դառնալ բավականին կոմպլեքս։ Իրանք քանի գնում պատկերացրեք, քանի հատ route, քանի հատ օրենք կարող է լինի մեր server-ի մեջ, որ եթե խնդրանքը այս տիպի լինի, այս ուղարկի, այն տիպի լինի, այս ուղարկի, եւ այլն եւ այլն։ Դուք պատկերացրեք, քանի խնչանք է գնում Facebook-ին ամեն անգամ, ամեն անձից եւ ինքը անընդհատ ամեն անգամ պետք է որոշի ինչ ինֆորմացիա պետք է մատուցի ըստ խնդրանքի, հա? Ոչ թե միշտ նույն բանը ուղարկի, որը մի քիչ անհետաքրքիր կլինի, չէ՞։ Օրինակ, նայած ով է ուղարկում, ինքը profile ինֆորմացիան կարող է մի քիչ ույս ձևի հավաքի, չէ՞։ Օրինակ, իմ իմ Facebook-ի profile-ը եւ ձեր Facebook-ի profile-ը տարբերվել է։ Եվ այլն, եւ այլն նենց որ դրա համար լավ կլինի, որ մենք օգտագործենք ինչ-որ մի ուրիշ project, ինչ-որ մի ուրիշ lib, ինչ-որ ուրիշ module, որը մեզ կօգնի այս routing-ի խնդիրով, հա, որը որ մեզ կօգնի, որպեսզի մենք ճիշտ մեր օրենքները գեղեցիկ ձևով դասավորենք, որպեսզի շատ հեշտորեն կարող ըստ օրենքի ուղարկենք մեր պատասխանը։ Դրա համար ստեղծված են բազմաթիվ ուրեմն պրոյեկտներ, մոդյուլներ, որից մեկը ու ամենահայտնին կոչվում է Express.js, որի մասին մենք խոսենք ապագայում։ Բայց հույսով եմ այսքանը པարզ էր, հույսով եմ հետաքրքիր էր, շնորհավոր, դուք կարող եք հիմա ստեղծեք web-ի մատուցող, web web, այսպես ասած web-ի HTTP server, um նենց որ սա առաջին քայլն էր, բայց մենք դեռ շատ ունենք սովորելու, նենց որ շուտով կհանդիպենք։ Առաջ